මට මතකයි සමු ගත් දිනයේ මා සිතුවේ නෑ ලොව හැර යන්නට අවිහිංසක නුඹ සිතයි කියා මුරසූරන වැසි ඇදගෙන හැලුණා මට මතකයි සමු ගත් දිනයේ මා සිත அவிகின ආදරේ අවිහිංසක බව ලෝකය නෑදැන දෙන උන්නේ මාරුතයක් ඇවි දින් ඒ සුළඟේ ඔබ අරගෙන මොරසූරන වැසි ඇදගෙන හැලුණා මට මතකයි තරුණෙසු සඳවා ඔබ සැතපෙනවා හැඩු නමුදුන් නොමැත පලේ වතමල සිමලා මම සමුගන්නෙමි හෙට හමුවෙමු අපි අපේ ලෝවේ මොරසූරන බැසි ඇදගෙන හැලුන මා සිතුවේ නෑ ලොව හැර යන්නට අවිහිංසක නුඹ සිතයි කියා මොර සූරන වැසි ඇදගෙන හැලුණා මට මතකයි සමුගත් දිනයේ මා සිතුවේ නෑ ලොව හැර යන්නට අවිහිංසක